lipat muna tayo sa Kwan, kay alis na ito si Kwan. Anong oras flight mo, ma'am? Alas tres. Naku, maglas dos na. Sige, you have the floor. Yagyag, nalimutan na na gusto mo yagyag. Fight. Sige. Eh, lingkod sa, lingkod. Ah, mag-out ka muna. O, out ka muna. Tapos, uh, ha? Uh, tayo po tayo. Mat, makatub, katugib. Mag, uh, meron lang siya. Meron tayo po tayo krimen din na, sige. Please. Do were swear, please raise your right hand po. Do were to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you, ma'am. Ah, lingkod na. Ling okay, na, lingkod na. It, Tapos, ma'am. gamitin mo yung microphone. Yeah, thank you. Il ilapit mo. Sige, paspasin para di ka ma, ma hindi ka ma ah, iwan ng aeroplano. Sir, Sir Jingo Estrada, Mr. Sir Robin Padilla, uh, mayong hapon natin tanan. Ang problema ko po, Mr. Chair, usa ako ka permit operator sa Seattle Negros Oriental. Ganito pong pangyayari. Permit operator? Yes. Hmm, ano yan? Operator po. Ah, quarry operator? Yes. Sige, continue. Chair. Ganito po yon. Dali lang ha. I would like to recognize the presence of Senator Robin Hood Padilla. Thank you for coming, uh, Your Honor. Thank you. Padayon, continue, ma'am. Okay. Last August 31, 2022 po, Mr. Chair, isa pa ako sa quarry operator na suspended panahon ni Governor Henry Tebes. Ngayon po, sa aming lungsod po, akong pinakauna pinatawag ng public hearing sa Aquarium. Siaton ha, Siaton. Siaton. Oh, Position 2. Siaton, Negros Oriental. Ang nangyari po, August 3, nag-public hearing ako. Pumasa yung public hearing ko because no comment. Ang nangyari po, yung kapitbahay ko na may quarry din, sunod si Mana, siya naman ang na-public hearing. Automatic po, talit yung suspended niya, maraming komento ang buong barangay. Yung sa akin po, no comment. Saksi yung ENRD among opisina na no comment sa ako kware. Ngayon po, noong August 31, alas 6 ng umaga, pinatawag kami ng meeting, all suspended wari operation. Nangyari po, nung gabi yun, may lagnat ako. Tinawagan ko yung anak ko sa Dumaguete. Sabi ko, Mary Jean ang pangalan, Walter Apelido. Jean, may meeting ako ngayong alas 10. Pinatawag ako ni Pastor Nalam, Attorney Palubos. tapos Nangyari rong meeting, sir, hindi ako nakaten. Kasi may lagnat ako eh. Yung anak ko lang ang nag-attend. Bandang alas 12 ng tanghali, tinawagan ko yung anak ko. Jean, kumusta ang meeting? Ma, papuntahin ka raw sa Bayawan kay Mayor Jack Raymond. Ha? Puntang Bayawan? May lagnat ako, sir. Kahit may lagnat ako, naligo ako, sir. Motor lang ang ginagamit ko, sir. From Seattle to Dumaguete, sir. 50 kilometers, sir. Sa edad ko ngayon, sir, 68 years old na ko, sir. Senior na ko, sir. Ganito nangyari, sir. Pagdating ko sa Dumaguete, sir, sa provincial capital, sir, punta ko sa opisina namin, sa NRD. Nanap ko yung hippie namin, Sir Manrek. Sir, Gandang hapon. Nandito ako, sir. Kasi ag-meeting kanina ng alas 10, tinawagan ako ng anak ko. Papuntahin daw ako sa bayawan kay Sir Mayor Jack Raymond. Ganong nga ito magkagbayawan? Ambot sir, nga nung nagpatulbam tagbayawan nga, lifting order man among gipaluap. Dili, ayaw ka bayawan. Nas Governor Henry T. Bestistaas. Pagkatapos nun sir, umakit ako sa taas. Nagtanong. Taas, anong taas? Kapitulyo. Taas na Kapitulyo. Okay sir. Tapos? Tinanong ko yung gwardiya, Right? Nas gobernador. Oh. Di pasok ako sa opisina ng gobernador. Di man pwede, sir. Punta pa man tayo dito sa deputies. Mateo Curtis. Doon man tayo po maguna bago punta doon kay gobernador. Yang nangyari, sir, pagpasok ko doon, Christian sa isa, duwag, pangatlo ko, sir. Hanggang umabot sa sampo kami, nagintay ng papunta dito ang gobernador. Nagtaka ako, sir alas dos na. Hindi pa tinawag yung pangalan ko. Pagatlo ako sa isa, dalawa, tatlo. Hanggang umabot ng alas 4 na, sir. Tinawagan si Sir Kurt na emergency meeting dito sa legislative building. Noong alas 4, sir, Buta lang isa natira, sir. Nagtaka ako, sir, bakit sa sampo kami, pangatlo ako, bakit ako pinakahuli? Napangatlo sana. Doon sa Kapitulyo yan, ha? Yes, sir, sa loob ng Kapitulyo. Okay. Bumalik sa galing sa opisina, sir. Galing sa meeting nila, emergency meeting. Tapos 4 na, sir. Bumalik doon sa taas. Alaw na pa ako ng antay. Ang nangyari, sir, pagdating noon, dala-dala ko yung papilis ko na lifting order. Bumalik na siya. Alas 4 days. Ako na lang isa, sir. Tsaka yung na nasa loob ng opisina. Paano sa atin? Kaya nga po po, Mr. Sir Kurt, paloob ako ng lifting order ko sa quarry. Akin ang papilis mo. Binigay ko, sir. Bigay ko sa kanya. Okay niya, okay. Oh, dumaan na ito kay Pastor Nalab. Tapos na po, sir. Dumaan na ito kay Atty. Palobos. Tapos na po, sir. Teka, tawagin ko muna Pastor na alam. O, oh, tinawagan niya. Antay ka. Babalik siya dito. Pumunta siya dito. Alas 5 na. Apo na. Apo ko na uman. Hindi nagtagal, sir. Dumating si Pastor na alam. Okay. Pa, pa, pa, paspasan ito. Kaya oh. ma maiwan kasi aeroplano. Ah, sige, sige. Hindi pa alam, sir. alas dos ba? Okay. Pag dating ni Pastor na alam, alas 5.15 na, sir tinignan niya yung papilis ko. Tapos, bago niya tingnan, tiniklop. Halika. Lapit ka dito. Di lumapit ko sa harapan niya, sir. Alam mo ba anong sabi niya? Pagkahanalit ikaw, pauwi yung kwari. Mami, sir. Ay, si, si, ayaw, ayaw, ayaw. Ayo ayaw. Oh, oh. ilan ko, diriso aron, sir. Ayo pang tulisok, ayo pang tulisok din Diretso, direkta mo sa akin. Ano, ano, iya, mo ako sa... Paano sinabi niya? Paano sinabi niya? Prangkahan alit ikaw. Paway o pare. Asa, asa? Pa, prangkahan. Oh. Prangkahan na lang tikaw. Oh. Pahuway o kware. Pahuway o kware. Okay. na kware. Wala na. Mm. Di, anong gagawin ko, sir? Ang sagot hmm. ko sa kanya, mm. Pastor, maraming salamat. Sir Deputize Batiyot Tebes, Kurt Tebes, maraming salamat. Akin na yung papilis ko, sir. Binigay niya yung papilis ko, sir. Bumaba ko ng Kapitulyo. Nakamotor lang ako, sir. Punta ako dito sa entrance, kaya doon ko iniwan yung motor ko. Truck, truck. Ik- ikaw nagmotor? Ikaw nagdrive? Oo. Ha? Yung po, ina, sa 68 lang ako inano, sir. Sige. Motor ko. Tinawag ako ng gwardiya, sir. Madam, madam, balik. Hindi ko pinansin. Pinandar ko. Dalawang crackbox motor. Madam, madam, balikin ang mga gwardiya ni Kurt. Napadulong dire. Hindi ko pinansin, sir. Eh, manong balik mag-uwi? Kasama na mo sa taas. Wala, sir. Ang ginawa sa gwardiya, sir, madam, pangyo ko rin mo. Dili na sa tubangan lagi. Di karon sir. Dili ko sa tubangan lagi. Uh, teka, teka. Uh, ano, ano? <laughs> Hindi ko maintindihan eh. Ano sinabi nyo? Bisaya. Na, nakiusap, nakiusap daw yung gwardiya na dito ka dumaan sa harapan. Eh, sa likuran man may magdaan, sir, pag galing ng Kapitulyo. Okay. Ayun eh, pangatat, pangatlong tawag niya, Aga, madam, dito na lang para magkita kayo ni Sir Kurt. Di, ginawa ko, sir, tinuyok yung ulit. Motor ko doon, ko sarapan nagdaan. Pagdating ko dito, sir, inistan mo yung motor ko. Nakapo po, sir. Oh, di sa buta ko in eleksyon 2016 ni Gamo. Sir, dugay na to, sir. A ano po, ano po yun? Di sa ko eh, Tagalog mo, Tagalog. Eleksyon. Ha? Di sa mitaguhi ng eleksyon 2016 ni Ruel de Gamo. Saan daw kayo itinago? Oh. Sa 2018? 2016 election? 2016 election, sir. Ni de mo? Oo. Oh. oh. Barangay captain na ako ba sir? Anong sagot mo? Sir, dugay na to, sir. Wala ko na. Matagal na yun, matagal na yun, sir. Sir? Ini-interpret, ay ko lang, translate ko lang yung sinasabi mo. Sir, dugay na to, sir. Mm. Ano ka ba? Tagal na, tagal na. Tagal na. Panginabuhi na ako, sir. Sabay, sabay ka, sa sagpaon tikaw. Sir, unsa may buhato una ko sir. Kay anak mo ko. Isagbay ka, sa sagpaon tikaw. Ano ba sa deputy? Sino sabi nun si? Si sir, deputize. Ha? Aki o Kurt Davis, sir. Kurt Davis. Ano siya nung panahon na yon? Deputize, ni Governor Henry Davis. Ha? Deputize. Ah, deputize. Sige. Okay, okay. Yung ginawa ko, sir, kinuha yung susi ng motor ko, sir. Paano na ito? Nga yung mga kwadya na nagkagano ng baril. Kaya ginawa ko, sir, umiyak ako, umikot. Abang! Abang! Kayo niya po sinong ko, sir. Kailangan ko itong gwardiya kakuan niya. Saklolo. Saklolo, saklolo. <clears throat> sige, Kaya, sige. Kaya ko, sir, tabang na, tamang-tama, sir, naglabasan yung mga estudyante doon sa Ino. Kasi tapat nung kapitulyo doon banda, sir, iskulanan. Ino. Kung saan yung malapit ako, sir, doon ako lalapit para pagbarilin ako, maraming madamay. Natatakot naman sa akin, sir. Manang, manang, ayok na mo, manang. Tabang hanggang nakarating ako ng police station, sir. Okay. Naglalakad lang ako, kaya wala na akong motor. Police station ng? Dumaguete. Dumaguete. Okay. Naglakad ako, sir, kaya wala pa magpasakay din, sir. Yung isang pedicab, sir, naawa sa akin, kaya umiyak ako papunta police station. Natusingit ko, tabang, tabang. Pagdating ko doon sa police station, sir, padang alas 6 na ng gabi, nagpa-blatter ako, sir. Di ba na tinanggap yung blatter ko, sir? Primero, tinanggap, in-entertain ako. Nung malaman niya na si Mateo Kurt Davis yung nakuhan ko sa Kapitolyo, hindi ako pinansin, sir. Wala na. Hanggang abutan ako ng alas 8 ng gabi sa police station. Sino naman yung police na ang natanda, This officer. sir, Mapuri. Ha? Tagalog, Mapuri, apelido. Iba-iba naman. Oh. Dumaguete City ito ngayon. Yung dati Bayawan City yun eh. Mapuri, sir. Gamit Mapuri. pa Tagalog. Nandyan pa? Dumaguete pa si Mapuri? Ha? Andyan pa? Saan na ngayon? He's in Dumaguete, sir, but he's not here, sir. Ha? He's in Dumaguete, sir. Dumaguete Police Station pa Yes. siya. Hanggang ngayon. Yes, sir. Pag ah, meron pa tayo bukas, patawag mo ha. Yes, sir. Ha? Tayo mo dito. Sige. Okay na, sir. Ha? Okay na. Wala ko Okay. naman. Okay, okay na to. Da- Pero, di ba- ba, ang your point here is that you are being denied of your right to have your complaint uh, recorded in the police bladder. Yes, sir. That's you that's the point na kinukomplain mo. Ang ta ang police na nagdeny sa iyo si Mapore. Mapore. Take note uh, PD. PD. PD. Mapore. Ha? Pariporte mo dito bukas. Yun lang ba ho ang pinunta nyo rito sa, para mag-testify dito sa hearing? Yes po, sir. dahil Yes hindi sir. tinanggap yung reklamo at hindi ma-record sa blotter? Yes po, sir. Bumiyahe pa kayo all the way from Negros Oriental? Yes po, Mr. Chair. Mm. Yes, right. I get the point of uh, Madam Makatigib because if the blotter cannot be accepted at the police station of Dumaguete City, where else shall we go except the Senate to tell you that this is happening and truly happening in Negros Oriental po. Thank you, Mr. Chair. Yeah, thank you, thank you. Anyway, uh, after that, ayawan ka, anong ginawa mo? Tapos? Niya. Punta ako doon sa provincial commander sa may aganan. Doon sa mag... Simple blatter lang. Kailangan pupunta sa provincial director. Eh, hindi ba ako para mag... dito? Hindi, kaya nga, kaya nga. Kaya nga, I'm, I'm addressing this, this statement to the police. Grabing injustice naman yan na nangyayari dyan sa uh, Dumaguete City Police Station. Kung ganun, eh, tumakbo na nga yung matanda. Pumunta sa police station para magpa-blatter dahil uh, hinaharas na ni Kurt Davis doon sa Kapitolyo. Naiwan pa yung motorsiklo niya. Tumakbo na doon para humingi ng tulong. Tapos, ang simpleng tulong lang hinihingi niya, ipa ipablatter yung insidente. Ayaw pa ibablatter nitong uh, ah, dapat mapuri. Ah, bukas Padalhin mo si Mapuri dito. Ha? Um, ah, Mr. Chair. Mr. Chair. Uh, ah, ah, Na-discover niyo ba yung motor ninyo after? Hindi sir, kasi yung susi, kinuha niya, tumawag ako sa anak ko. Ganito nangyari ko sa Kapitolyo. Ma, ayok uli sa ato, mga pa dili, ko sa ato, basta makuha na akong motor. Yung anak ko, Mr. Chair, pumunta doon sa Kapitolyo, Tinanong yung gwardiya, may nangyari ba dito kanina? Oo, oh, oh, ako tong mama. Asa man ang iyang motor? Ang susi na kinuha ni Mateo Kurt sir, binigay doon sa gwardiya. Kaya yung susi ng motor ko na kinuha ni Kurt, dito niya iniwan. Hindi ko alam kung siya ba ang nag-iwan doon sa gwardiya. Hindi, na-recover niyo yung motor. Dadala ko, sir. Nakauwi pa rin ako doon sa amin ng gabi niyon. Kaya nga, nakuha niyo yung motor? Nakuha ko, oh. sir. Ang anak niyo kumuha? Anak ko po. Okay. Nasaan yan si Mateo Kurt Davis ngayon? Ambot, sir. Asan na rin ibutas ginoo? Kumsek, Pili mayo, sir. Walang Object. tawad. kung merong, kung meron pa tayo bukas dito, isang pina mo, pa, pa, atinin mo dito. Ha? Ang pina mo. Okay na, Mr. Okay, okay na, kay... wa- Alas 3. Wala ako. Kahit. Ako alas 3. Na, ah, o siya sakyan ni mo? May, Na, may sakyan? mango di. Na isakyanan? Oo. Ha? Na po. O sige, pa, padalian na dito. O dakpon mo diha, dak, dakpon mo kuan niya, traffic diha, kay basbas yung dagan, ingna lang ako na. Gil ka mo sa hearing. Dali lang mo dito pa uli. Tagan salamat. Sige, sige. Salamat ha, salamat. Tagan Thank salamat, Sir Jingoy. Thank you. Salamat. Oh. <laughs> Thank you. Ako ninyo. Mr. Chair, Okay lang, oh. Yes, go ahead, Senator Jinggoy. may I ask uh, if this is a uh, practice in the provi- province of Negros Oriental that does not accept uh, uh, blotters? Kasi nangyari ito sa Bayawan. Sinight natin yung contempt yung isang pulis na hindi nagpa-blotter doon sa isang nagrereklamo. Eventually, napatay. Ito naman si Mrs. uh, si pumunta sa Dumaguete, nagpapablatter, hindi rin tinanggap. Is this a practice in the province? Isa lang ibig sabihin yan. Eh. isolated case? Isa lang ibig sabihin yan, Your Honor. Yung pulis ng Negros ay takot talaga sa mga TVs. Bakit ayaw nilang i-blatter yung napakasimpleng insidente? Kaya nga, ipapatawag natin yung mga tao na yan, mga pulis na yan, dahil kung gusto kong harap-harapan tanggalan ng, uh, ng uh, tsapa, tanggalan ng buds harapan ng publiko yung ganung klase mga pulis, eh, they are, they are not, uh, they don't deserve to wear that uh, badge uh, pag ganun. Simple, simple uh, uh, blatter lang, hindi mo maibigay sa isang tao dahil takot ka sa Tibis. mag inimplicate ang apelido na Tibis, takot na kagad yung tao. Just, I cannot accept that uh, reason. Eh. Basta take note ha, kayo, ikaw ang PD doon ha pag mayroon pang mangyari na ganun, I tell you, malaking pananagutan nyo, ha? Sabihan mo yung mga police station mo, ha? Hindi porke Tebes ang ipapablatter, ayaw na nyong tanggapin. I hope it is no longer happening uh, at this uh, point in time. Ha? You give that assurance to this uh, committee na hindi na mangyayari yan. Ha? Wala eh, wala. Sirang-sira tayo dyan. Sirang-sira ang pulis sa bagay na napakalaking napakalaking uh, katarantaduhan yung ginagawa ng pulis na ganun, umaayaw. Ayun to, paano na lang yung to serve and protect natin. To serve and protect the Tebes? Yun bang uh, gusto niyo palabasin doon? Or to serve and protect the people?